Normal inside. Un double inside turn, certaines personnes vont l'accélérer vers 8, 1, 2, 3, mais c'est de la force. On va l'exclure. Donc, on va l'exclure. Donc, on va l'exclure. 1. 1, 2, 3, et 5, 6, 7, et 1. Et, comme ça, je va l'exclure. Et, on va l'exclure. Et,